This video is suitable for all audiences. Ang video na ito ay para sa lahat. Kamusta po? Welcome po sa panibago nating video. Maraming salamat po. Si Gift pala ang kaibigan yung vlogger ng ecotourism ng Pilipinas. You good? Alis na! Tayo, ayon sa website ng National Geographic, ang talon ay isang ilog o iba pang katawan nito na may matarik na pagbagsak ng tubig sa ibabaw ng mabatong hangganan na plunge pool. Cascade din ang isang pangalan ng talon. Mahalaga din pala ang pagguho ng mga bahagi ng lupa sa pagbuo ng mga waterfalls. Samahan mo ako sa pagtuklas sa top 8 best aquatic falls sa Pinas. Ito ang PT8, Pilipinas Top 8. Kung bago ka lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ng channel na ito. Kung tapos ka na mag-subscribe, maraming salamat sa iyo, Noypi. Molo, Asik-Asik, Barangay Dado ng Bayan ng Alamada, North Cotabato. 30 pesos lang ang entrance fee at 25 pesos naman ang parking fee. Misteryoso sapagkat hindi katulad ng karamihan sa mga talon. Ang mga agos ng malamig na bumubulwak na tubig sa likod ng mga halaman na iyon ay nagmula sa taas na 60 metro at 140 metro na talampas ng bato tulad ng patuloy na pagbulwak ng tubig. Gayon din ang pagwiwisik nito sa iba't ibang direksyon kaya ang pangalan nito ay Asik pag-asik-asik, ang term ay galing sa Hiligaynon. Pangpito, Tinago Falls. Ang Tinago Falls ay matatagpuan sa isang malalim na bangin sa barangay dito Ditokalan, Linamon, Iligan City, Lanao del Norte. Ang Tinago ay isang terminong Pilipino na nangangahulugang nakatago. Magbabayad ang mga turista ng 10 to 50 pesos upang makapasok sa lugar. Maari ka rin magdala ng mas maraming pagkain hanggat maaari dahil walang bayad sa corkage doon. Ang cottage rental ay 100 to 300 pesos. Ang life jackets rental ay 20 pesos per person. it. 2006, Pinoy Unfolds. Ang talon mismo ay tinampok sa iba't ibang mga internasyonal na magasin sa paglalakbay at mga palabas sa TV. Tinaguri ang maliit na Niagara Falls ng Pilipinas. Ang pangalan ay nangangahulugang sinasadya na kilos o paggana upang makamit ang isang layunin. Ang Tinoyan Falls ay matatagpuan sa Barangay Borbuanan, isang oras na biyahe mula sa Barangay Mangagoy, sentro ng Kalakal at Komersyo sa Bislig City sa pamamagitan ng Rota ng Poblasyon San Isidro, Bagnan. Maaari kang pumunta sa ikalawa at pangatlong antas ng Pinoyan kung saan maaari kang umupo o sumandal sa bato at hayaang masahol ng tubig ang iyong likuran. Entrance sa falls ay 50 pesos. Libre ang mga batang wala pang pitong taong gulang. Panglima, Donsulan Falls. Malapit lang sa Bataan. Ang Donsulan Falls ay matatagpuan sa paanan ng Mount Samat sa Barangay Liang, Pilar, Bataan. Ito ay kabilang ng Donsulan Park na isang lugar kung saan masisiyahan ka sa kalikasan kasama ang iyong mga pamilya at kaibigan. Isang ito, hindi ka talaga maaring tumalon. Sanhi doon ng mga matutulis na bato sa ilalim kung saan ang tubig ay bumabagsak. May isa na ngang taong namatay sa paglukso nito sa talon. 50 pesos pesos ang entrance at 20 pesos per table naman ang hire. Ah, oo nga pala. Pwede ka ring sumakay sa pinakamahabang zipline ng Luzon na direktang pababa ng falls galing sa Mount Samat na kung tawag ay dambana ng kagitingan. Ang dunsulan ay espesyal dahil may rare rock formation ito at dalawa lang ang makikita mo na may ganitong rock formation sa buong Pilipinas. Pang-apat, Bulingan Falls, nakatago sa kababatan ng Lapitan City na 11 kilometers ang layo galing sa syudad. Napakalinaw ng tubig, maaari mong masilayan ang ibaba ng pool. Ang pinakakapansin-pansin na tampok ng Bulingan Falls ay ang mga pader nito. Maghihinala ang isa na ito ay gawa ng isang landscape artist na gumagamit ng mga haligi ng mga bato at nakasalansan sa bawat isa na lumika ng isang pader na kahawig ng isang organ ng tubo. Mamangha ka nang malaman na ang pader ay isang likas na pagbubuo ng bato. 20 Isang pie lang ang taas nito. Trivia time, ang talon ng Dunsulan at Bulingan ang mayroong rare na columnal basalt rock formations sa Pilipinas. Ang tatlo, Limonsudan Falls. Sitio Limonsudan ng Barangay Bayog, Tagloan dos Iligan City, Lanao del Sur. Pero malapit lang ito sa Talakag Bukidnon kung saan ito ay tinatawag na Mindamora Falls o Bayog Falls. At hindi pa rin may tukoy sa ngayon kung sa Bukidnon nga ba o Iligan ang falls. Pero Bukidnon ang in charge sa mga turista ng Talon. Ang trail na dinadaanan papuntang Talon ay matarik at makitid. Kaya't kailangan mo ng dobleng ingat sa paghawak sa mga gilid gilid ng daanan. Ito rin ang pangalawang pinakamataas na talon sa bansa na two-tiered na may taas na 870 feet. Kasunod sa Aliwagwag Falls na 84-tiered na may 1,110 na mga piye. Ito ang isa sa mga tinatarget ng mga hikers sa paraisong Pilipinas. Isa itong well-kept ancestral treasure ng mga manubo. Pangalawa, Maria Cristina Falls. Mapapawaw ka sa falls na ito. Sobrang ganda at kapaki-pakinabang pa. Bukod sa pagbibigay ng ilaw sa Iligan City, nakakatulong ito sa paggawa ng 70% na kuryente ng Mindanao. Inilalarawan ito ng ilan bilang Now You See It, Now You Don't Falls dahil 90% ng dumadaloy na tubig ay madalas na nailihis para sa pagbuo ng hydroelectricity ng Agos 6 Hydroelectric Power Plant. States. Minsan ito ay tinatawag na kambal na talon dahil ang daloy ay pinaghihiwalay ng isang bato sa gilid ng talon. Nangunguna naman sa walo ang Kaparkan Falls. Matatagpuan ito ang Kaparkan o Mulawin Falls sa Sitio Kaparkan, Barangay Kaganayan, Tinig, Abra. Picturesque ang bawat anggulo, walang tapon. Sa taas ay isang spring na naghahatid ng tubig sa mga pool na ito. Ang tubig sa Kaparkan ay kalaunan na bumababa sa Tinig River na isang lugar na bawal ang paglangoy sapagkat ito ay mapanganib. Kapag nakita mo na ang Kaparkan Falls, malalaman mo na sulit ang paglalakbay. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin na makikita mga layer at layer ng mga puting abog na terraces na puno ng mga palanggana ng tubig upang maligo. Sa mga araw na may malakas na pagulan, ang mga palanggana ay puno ng esmeraldang berdeng tubig. Sa mga mas tuyong araw, ang tubig ay malinaw o maputik. Nagustuhan mo ba ang video, Kanoy P? Kung oo, ba't hindi mo na i-hit ang subscribe subscribe button natin. Batuhin mo na rin ng tinapay ang like button na yan for more ecotourism updates. Gawing abo na yung bell button natin. Please share to your friends. Stay ingat, ito si Gift hanggang sa susunod na video muli. Salamat po!